хватало людей даже поначалу, когда мы 15 коробок с продуктами, которые весили, наверное, каждый по 7-8 килограмм, мы в одного возили и разносили людям. То есть 15 коробок, машину, и на какой-нибудь на Дереглазу, на какой-нибудь десятый этаж мы не шли <laughs> даже пешком, потому что там не работал лифт. Вот такая вот история есть. И достаточно было тяжело, но мы справились. В некоторых ситуациях это действительно тяжелый труд, потому что, к сожалению, ну или к счастью даже, все люди разные. И здесь очень важно уметь подстроиться под характеры каждого человека, потому что у нас, как у врачей, самое главное не навредить. Thank you оказывать помощь другим людям, которые в ней нуждаются, это у нас на генном уровне. Эм, мы ничего нового не изобретаем, э, потому что это всегда было в характере российского народа. Мы выросли на Тимуровском движении, я об этом говорила. Но вот 20 год, он как раз стал тем вызовом, который показал, что наши люди и молодые, и взрослые могут объединяться. А, особо отмечу работу волонтеров культуры, которые а, ну, следили за градусом напряженности населения, отвечали за эмоциональное состояние наших граждан. Во дворах проводились концерты, мы делали открытые экраны, мы делали парады а, перед окнами ветеранов.